Moi boas, eu son Ico, son oitavo de nove irmáns, son o fillo de Mercedes Ramos e de Carlos Rafael, son mestre na Escola de Luintra, intento ser cantante do Sonoro Maxín. Ás veces dime que sí e ás veces dime que non, pero eu intento ser cantante do Sonoro Maxín. <laughs> Eu cheguei á música por dous lados. Un é eh, o lado familiar, a miña familia, o meu pai, sobre todo, e a miña nai, eran moi amantes da música. O meu pai participaba en moitos coros e, eh, e a miña nai é unha, sigue sendo unha amante da música, da música en directo. E por aí entrou. Logo, aí cando eu tiña sete, oito anos, chegou á escola o cantante da, da Orquesta Treboada, José Carlos Durán, que buscaba a un grupo de rapaces para formar un, un, unha banda e participar nun, nun concurso que se chamaba Cantareliña, que se celebraba en San Sadurniño e que organizaban os de mm, o grupo Saraivas. E ali foi o Ico pois, a formar parte do grupo Golifada, con sete, oito anos, e cantar pois temas propios do, de José Carlos Durán, que nos ensayaba ali na peluquería do, da, da súa nai, e, e ali fomos, fomos a participar o, o, o primeiro ano, o primeiro que se, que se organizou, e cantamos cunchas, gaitas e pandeiros. Participamos tamén eh, ali na, na, no, no certame de San Sadurniño e gravamos esa canción nun, nun disco. O seguinte ano tamén participamos e gravamos as Pantasmas do vello Baúl tamén, e a partir de aí, claro, creo que tiña un, un límite de idade o, o certame, e aí a partir dos 10 anos xa non, xa non pudemos eh, continuar. Pero ese foi o meu inicio na música e foi unha, realmente unha, unha un, para min unha maravilla porque estábamos eh, grupos de rapaces e de rapazas de toda Galicia, había un montón de rapaces e rapazas eh, cantando neses, neses, neses, neses días y, y comprobar pues eso, que se organizaba un, un, un certame, un concurso con cancións propias en galego e con cancións destinadas a, a, a rapazada, claro, visto desde perspectiva, era un, eh, foi un tema poten, potentísimo, <laughs> claro, como di. Creo que durou o ou años anos e non se volveu repetir. Poderíamoslo ver eh, en perspectiva co do y e todo isto, que claro, que son, que son momentos de música destinada a un público, pero cunhas características moi propias, claro, e, e eu vivín o, o, eses dous momentos, entonces foron dous momentos para min super, super, super eh, claros co, e, e, e que son aínda referencia com, para, para, para a miña vida musical. A adolescencia é, é, é, un, é un tema complicado porque, bueno, sabemos, sabemos que hai que lle preguntar a, aos rapaces e rapazas que o que, que, o que pasa nas súas cabeciñas e serán os únicos e as únicas que nos, que nos poidan responder. Uns momentos complicados nos que, nos que de alguma maneira escapan da casa, escapan da familia, e intentan facerse co, co, co grupo, facerse co seu, co seu grupo ou pertencer aí, pero tamén de alguma maneira buscan a originalidade, Sí, eles, eles tamén e elas buscan pues, eh, fa, facerse diferentes. Por exemplo, a nosa adolescencia eh, nos compartiramos moita, moita música con heavies, con rockeros, con xente de, da, da pachanga, e a nós pois nos, nos metera na cabeciña pois outras outros grupos que, que a nós escoitábamos aqueles de, de, do rock e do, e do heavy pero nos prestábamos tamén outras músicas. Entón, na, adolescencia tamén, tamén acontece iso. Hoxe en día, pois, quizáis a escola, os medios, pois, para os adolescentes non sexa un, un, un medio, un, un lugar eh, cómodo en, en, en cuanto a cuestións musicais. Eh, entonces buscan noutro, noutros lados eh, e, e, e para buscarlos noutros lados, a, para atopar a música, pues atopan, atopan rapidamente a música de referencia en castelán, en inglés e quizáis os de, teñamos claro que a xente de os adolescentes eh, de Ourense vayan a escoitar a mesma música que os adolescentes de, de Seattle. E iso ten as cousas boas, mas ten as cousas malas que, que, que todos coñecemos. Si ven desde a familia, pois pues, quizáis eixa, eses, eses apoios de, de escoita isto ou escoita, mira que grupo, que canción atopei, pois quizáis tampouco lles, lles veña moi, moi, moi en gracia, pero, bueno, é, eh, é o momento de, en que eles, en que eles e elas son, son do outro, do outro lado que non, que non está na casa, son da rúa son da, e da praza do, e do, e do banco, e entonces, pois, pues, esas, esas cousas eh, como a todo mundo, se pasará, eh, a adolescencia eh, durará, dura o que dura, e a partir de aí, bueno, pues, haberá que, haberá que traballar con, con toda esa xente para, para, que, para que coñezan e para que participen na, na, na música e na creación musical de, deste país. Eu creo que a conexión entre os artistas, os músicos, as músicas e a escola debería ser natural. Eu creo que as, as dúas partes eh, terían, terían beneficios. A xente da música, falo da música, poderían ser pintores, pintoras, calquer ámbito eh, sería benvido, terían aí pues, un, un potencial eh, público, o futuro, o futuro, o futuro eh, eh, eh témolo, témolo agora nas escolas e os que van a ir, a xente que vai a ir aos concertos, témolos agora estudando a primaria e, e, e o infantil e a, e a secundaria. Entón, acudir ás escolas para os músicos e as músicas é, é, é evidente que, que, que enchería, enchería moito, moitos espacios. Para a escola tamén tería os seus beneficios, porque, bueno, enchería ese, ese patio de recreo de actividades que marchan da rutina e achegarían a eses, a eses artistas ou a esas artistas unha realidade para, para ver como compoñen, que intereses tiñan cando tiñan esa idade... Bueno, esas, esas cousas que, que iban a ser aproveitadas pola, pola rapazada, sen dúbida. Na escola de Luintra, fago co meu grupo de quinto e sexto un proxecto anual no ámbito musical que é a creación dunha, dun, dun tema durante un curso. Este ano estamos traballando o, o maltrato animal. Entonces, eles deciden o tema, ao principio de curso, levamos varios anos traballando sobre poesía, entonces claro, é un, é un, é un proxecto multidisciplinar que se mete na, na lingua, métese na, nas ciencias, creamos a, a letra, con, con traballos de rima, con traballos de, sobre as, as, as ideiñas que eles van sacando sobre, sobre ese tema, vamos creando a, a, nosa, a nosa letra. Logo, no segundo trimestre, facemos a música e gravamos, gravamos a música e logo a letra por riba, e por último, no último trimestre, facemos un videoclip representativo de, de ese... Non sería, eh, non sería descabellado facer este, eh, este, este proxecto noutras escolas, con outros músicos que veñan, quizáis, pois non sei, dúas veces o trimestre, unha para empezar, para dar para motivar de, e, serviría para como, como un enganche para os rapaces que, que van a facer un, un tema que logo pues, pois, meten na, no, nas redes e que, e que sería, sería para eles, bueno, pues, non sei, para os meus, xa che digo, e as miñas rapazas, eh, ao, final de curso, cando estrenamos o, o tema, pois vese que están super orgullosos e orgullosas do, do, do traballo. Elevamos un ano, un ano traballando, claro, este xa é o cuarto ano que vamos facer o, o tema, e, bueno, pois as, as dinámicas de creación pois xa están máis interiorizadas, tal, ao principio quizáis sexa mm, máis laborioso todo, pero unha vez que funcione todo, o tema sai e as, e as cousiñas fanse sin, sin, sin problema. Logo xa habería que eh, falar de dos medios para gravar, se temos posibilidade ou non, bueno, pero, pero eso sempre, sempre é solucionable e, e, e factible en algún, en algún lado, sin duda. O, o Sonoro Masín, os seus concertos vai xente de todas as idades. Eu considero que é un, é un, é un público moi familiar. E temos sorte porque o público, ao coñecernos, é un público que está predisposto a disfrutar do concerto. O noso, os nosos concertos intentan, polo, polo menos, facer bailar, facer disfrutar e facer eh, sentir ese, ese achegamento de, de, de festa popular. Entón, a xente, a maioría da xente que xa nos coñece e, e ven os nosos concertos, pois ben predisposta, ou ben, bueno, con ganas de, de pasar un rato divertido. Eso fai que nós tamén, tamén disfrutemos moitísimo e que haxa un, unha comunicación aí entre público e, e grupo que para, que para a banda é fundamental. O, as redes, eh, o, o Spotify, o Youtube non, non é un lugar onde os nosos seguidores estean aí moi, moi, moi activos. Notámolos, cando estamos nos concertos, cando estamos de xira e, e, e participan con nos nos, nos concertos e, no, e nos bolos, e, na, en as cancións. Eh, é dicir, as cancións mudan, depende do, do, do día que teña o, o, o público e depende do día que teña o, o grupo. Entón, a nós nos máis importante, aínda que as redes tamén teñen o seu, pero, eh, pois eso, que, que coñezan o, o grupo ou que veñan a disfrutar del nun concerto, nunha, nun, nun festival, nunha, nunha verbena que, que como nos, nos gusta chamarlle a nos os, os, os nosos bolos. Unha aperta enorme para a rapazada de o son da nosa música é un, é un consello consumide música galega, e dos concertos, de a, a escoitar a xente nova, e se non, se non vos animades, creadea poñedevos a escribir, unhas letriñas, coller a un colega unha colega cunha guitarra e a facer música. En galego se pode ser. Veña, apertas. Música